фосфат иондоруна сапаттык реакция фосфат иондорунун болушун күмүштөн иондору бар эритме менен аныктайт пайда болгон чөкмөгө азот кислотасын кошобуз пайда болгон чөкмө азот кислотасында ээрип кеткени эритмеде фосфат иондору болгондугун көрсөтөт